Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua para hadirin ke webinar siri Kebun Bandar keempat Pembajaan Pokok Menggunakan Baja Organik yang bersiaran langsung di Facebook Microbe Science. Sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiring restu ilahi. Untuk sedikit tambahan, program webinar ini adalah sambungan daripada siri ketiga yang telah berlangsung pada 4 Disember 2021 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk menarik serta pengetahuan daripada panel-panel berpengalaman yang boleh anda sertai. Suka saya ingatkan bahawa anda digalakkan untuk berkongsi link secara langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya memberitahu bahawa link borang e dan maklum balas di- diberikan selepas 30 minit program ini bermula di mana anda boleh dapati di ruangan komen. Pada siri keempat ini, para hadirin dapat mengetahui cara-cara menyediakan baja secara organik di rumah dan cara pembajaan yang betul menggunakan baja organik. Perkongsian siri keempat ini akan dibuat oleh Dr. Elisa Azura binti Azman. belum. Eh, kata pepatah Tak kenal maka tak cinta jadi, saya akan menceritakan <laughs> menceritakan sedikit latar belakang panel kita pada hari ini. Dr. Elisa Azura Azman menamatkan PhD beliau dari Graduate School of Agricultural and Life Science The University of Tokyo, Japan pada 2016. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia selepas dua tahun berkhidmat di Fakulti Pertanian Pelestari Universiti Malaysia Sabah. Minat penyelidikan beliau adalah di dalam bidang ekonomi, sustainable farming untuk pengeluaran makanan yang lestari dan berkualiti. Pada pagi ini, beliau akan berkongsi tentang pembajaan pokok tertumpu kepada baja organik. Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Elisa. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua tuan-tuan dan puan-puan. Ah, saya kira uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar jelas ya suara saya. Okey, terima kasih kepada uh, Nurin uh, telah memperkenalkan uh, tentang saya. Uh, Okey, saya Elisa. Alright, uh, hari ini uh, ialah saya ingin berkongsi uh, maklumat ataupun apa saja yang saya tahu okey dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang uh, apa ni baju organik. Okey, Ah, tajuk yang dimandatkan kepada saya ialah tentang uh, ah, pembajaan iaitu khususnya baja organik. Okey, jadi untuk hari ini saya akan berkongsi uh, cara lah macam mana uh, yang tuan-tuan atau puan-puan yang boleh buat baja organik itu uh, di rumah. Okey, sebelum tu uh, di belakang saya ni kalau tuan-tuan puan-puan lihat ada pokok-pokok eh. Uh, ada apa ni pokok hiasan lah. Okay? Selalunya bila saya bersiaran, uh, saya akan tunjuk uh, ataupun bila saya berkongsi tentang baju uh, ah, apa ni baju organik, uh, mungkin saya kira ada yang uh, sebelum ini yang telah ikut eh saya punya sesi tentang baju organik, saya banyak uh, atas biasanya saya akan uh, tunjuk Uh, pembajaan tu kepada pokok tu pokok untuk kemasan lah. Biasanya saya akan guna pokok tu. Okey? Uh, tapi hari ini Okey, sempena nak tutup tahun 2021 ni, okey, saya bawakan khas, okey, secara khas dan khusus kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di belakang saya ni kalau tuan-tuan lihat ialah ini pokok-pokok hiasan. Okey, pokok-pokok hiasan uh, kebanyakan adalah pokok cactus. Okey, dan juga uh, pokok-pokok ini semua dia dah dibaja dengan baja yang saya akan ajak kejap lagi. Okey, yang saya akan kongsikan kejap lagi saya ingat selama dua ke tiga tahun dah. Okey. Uh, sebelum daripada tu uh, apa ni dia dibaja dengan baja kimia. Okey dia dibaja dengan baja kimia. Uh, okey dan sekarang dalam tempoh saya ingat 2 ke tiga tahun uh, dia dibaja oleh uh, baja yang saya akan kongsikan kejap lagi. Okey. Bila kita password tentang uh, sambil-sambil dengar saya apa um, bercerita kan bolehlah lihat-lihat sikit di belakang ya okey uh, pertama sekali saya minta maaf buku saya akan uh, terdisconnect ya, sebab saya di sini hujan saya hujan uh, dan internet saya ni kurang stabil okey kurang stabil alright tapi apapun saya harap penyampaian saya ini sampai kepada uh, kita uh, tuan-tuan dan puan-puan okey Ah, uh, tak apa. Kalau saya terputus pun saya dah bekalkan dengan video eh. Video-video yang menarik lah. Nanti technical team akan mainkan. Alright. Ah, uh, sebelum saya nak uh, kongsikan tentang uh, macam mana nak buat kan. Okey. Ingin saya uh, jelaskan juga. Okey. Saya yakin. Alright. Tuan-tuan dan perempuan sendiri dah ada dah cuba baja-baja organik. Dah buat dah dengan cara-cara tuan-tuan dan perempuan sendiri. Ha, jangan khawatir, jangan uh, risau. Dia tiada ada yang salah. Okey, tak ada yang salah. Okey, ha, ah, saya pun uh, belajar daripada orang. Okey, saya improvise ikut kesesuaian saya. Okey, saya improvise, saya guna pakai apa yang ada di sekeliling <laughs> saya. Okey, okey. Jadi apa yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, tak semestinya tuan-tuan ikut 100%. Okey, boleh guna pakai, ubahlah mengikut kesesuaian. Okey, apa yang dikongsikan hanya sebagai panduan sahaja. Okey. Jika kita sebut baju organik ini, kalau tuan-tuan lihat di pasaran banyak macam-macam jenis, okey, yang mereka claim organic 3 in 1, 5 in 1 dan pelbagai lagi. Alright, saya tak nak uh, argue tentang itu. Okey, saya tak nak argue. Tak apa. Jika tuan-tuan beli di pasaran, silakan uh, beli dan guna pakai ikutlah sukatannya. Okay? Alright. Uh, jadi, jika lagi satu point, jika tuan-tuan kita kata baju organik ini dia ada pelbagai cara, cara dia nak sedia. Okay? Uh, ah, ada yang dia, uh, saya hari ini saya akan ajar saya guna air. Okay, saya guna air. Uh, ada yang dia tak guna air, dia hanya biar udara biasa sahaja. Okay? Ada yang dia gunakan agent, iaitu cacing okay, yang dipanggil vermicompost pun ada juga. Pelbagai cara. Kalau buka dekat YouTube tu, baik sajalah baju organik baik dalam negara dan luar negara. Terlampau banyak. Okay? Silalah uh, modify lah dan guna pakai. Okay. Saya nak kata hari ini kelainan apa bawah. Ini bukan kelainan. Cuma saya merasakan ini uh, dia lebih sesuai jika tuan-tuan buat di rumah. Atau kejap Boleh buat dah. Okay? Iaitu uh, macam mana kita nak guna pakai kita punya sisa masak kita tu. Okey, dia bukan sisa makanan. Kalau sisa makanan itu makanan kita yang tak habis masak, kita jadikan dia baju. Okey, tetapi ini yang kita tak boleh masak tapi kita jadikan dia budget. Okey? Lepas tu, ah, okey. Maaf ya, saya pun ada juga tetamu di belakang uh, tabir ini. Okey. Uh, jadi hari ini saya khususkan kepada uh, apa ni dia panggil plants yang berasaskan tumbuhan sahaja yang belum dimasak. Okey. Uh, ah, seperti yang saya katalah dia ikut kesesuaian. Kenapa saya mengutip kepada uh, a okay, yang berasaskan tumbuhan dan yang belum dimasak. Alright. Okey. So, saya tunjuk dulu lah sebelum saya ini tak putus-putus. Okey. Alright, apa yang diperlukan mudah saja kalau tuan-tuan lihat di depan saya ni, okay, di di di uh, yang tuan-tuan boleh lihat pun, saya menggunakan sebelum ni saya selalu guna tong hitam eh. Kalau siapa yang ikut saya tu, saya selalu guna tong hitam. Hari ni sebab untuk tahun 2021, saya guna tong putih. Okey, uh, saya menggunakan pakai apa saja yang berada di rumah lah. Okey, Ah, sebab saya ni sekarang sedang bersiaran di Pulau Pinang. Uh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh komen lah di ruangan chat Facebook tu di mana tuan-tuan dan puan-puan berada kan. Uh, mungkin lepas ni saya tengok pun lah saya tahu oh rupanya di seluruh Malaysia. Okey? Uh, sambil-sambil dengar boleh uh, beritahu di mana tuan-tuan berada sekarang. Okey. Apa yang diperlukan ialah mudah sahaja. Satu bekas. Okey? Bekas ini tak kisah besar mana gunalah apa saja yang ada dekat rumah. Okey, ini pun tong saya ingat tong recycle je pun. Okey, tong recycle sahaja. Alright. Kemudian, pertama sekali apa tuan-tuan boleh buat? Ah, eh, saya bagi tahu bahan dulu. Lepas tu saya ada di sini uh, uh, apa ni? buah-buahan. Okey, buah-buahan ni yang dah tak boleh makan dah, dah lebam-lebam dah. Okey, uh, kalau tuan-tuan uh, macam baru ni, uh, mak saya pergi pasar, dia pergi beli je RM5 satu plastik lah okey yang memang uh, buat dah lebam-lebam kadang-kadang mereka nak jual tu dua tiga ringgit saja okey boleh juga beli dan buat alright nanti saya cerita kenapa nak pakai nak pakai apa nak pakai uh, buah sayur okey alright uh, lepas itu dah ada bahan dia okey dah ada bahan dia uh, okey boleh juga guna kulit-kulit uh, apa ni kulit buah kulit buah pun boleh ha di sini adalah kulit limau, uh, kulit apa ni buah ciku, okey pun boleh. Alright, bila dah ada bahan, kita kena ada satu penggalak dia panggil eh. Penggalak dia dia boleh uh, saya bagi tiga jenis lah, tiga contoh. Okey, kita boleh guna tuan-tuan dan puan-puan boleh guna uh, apa ni gula merah. Okey, gula merah ataupun nak guna yang kalau orang kata gula kabung pun boleh. Okey, atau kalau nak guna molasses pun boleh juga. Alright, ataupun tuan-tuan boleh guna, tuan-tuan dan puan-puan boleh guna belacan. Okey, belacan yang ada kat dapur. Ha, semua bahan yang ada kat dapur je. Okey? Ataupun satu lagi ialah ragi atau yeast lah dia panggil. Okey, saya biasanya saya uh, akan guna gula merah. Okey, gula merah dan uh, apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ni Ah, saya dah buat lah. Saya dah buat, saya dah uh, cuba guna untuk tanaman dan ada hasil nanti kita akan tunjuk video lah. Okay, dan uh, di belakang ni koleksi mak saya lah. Okay, mak saya uh, dia pun uh, dah buat 2 tahun lah dia tak beli baja yang di pasaran. Dia buat yang ini dan dia bubur di kaktus dia sajalah. Okay, ini yang memang dah buat. Jadi kalau nak tanya saya, uh, nanti saya tahu. Mesti akan tanya ada gula merah, lacan, ragi, mana satu yang okey doktor? Kalau tanya saya, okey, uh, kalau di rumah tu saya galakkan guna gula merah. Okey, gula merah. Alright, uh, sebab kenapa? Dia bau dia sedap lah. Bau dia nanti dia macam bau uh, ah, masam-masam sedap. Okey, alright. Sekarang dah tahu dah bahan-bahan dia. Okey, jadi uh, kita macam mana kita nak buat? Senang saja. Sagi lepas dengar je saya bercakap ni, boleh dah mula cari tong letak air separuh bekas pakai separuh bekas sahaja. Pakai air, kalau air ada yang di rumah tu memang tadah air hujan pun boleh. Atau tak ada, gunalah air klorin. Sebab kita ni kalau duduk uh, apartmen atas angin tu, manalah kita nak cari air hujan kan? Okey, tak mengapa. Guna saja air baik, tak ada masalah. Alright? Uh, ataupun, uh, ni dalam ni sebenarnya mak saya dia dah siap-siap letak air tada apa ni? Air basuhan beras. Okey, boleh juga. Ha, memang dia selalu buat macam tu. Dia basuh yang pertama basuhan tu, ha, dia tuang. Nanti ha, dia masak apa sikit, tak habis tu, dia bubur. Ha, macam tu. Okey, dah ada dah saya tengok tiga empat tong dia ada kat situ. Okey, boleh juga. Dan letak air separuh. Alright, bila dah letak separuh, katalah hari ni, ha, lepas dah letak air separuh, kata kita letak ha, kita punya apa ni, kita punya penggalak lah. Saya panggil inducer dalam bahasa Inggeris. Okey, so, Inggeris tu saya panggil inducer. Alright. Uh, kalau untuk bekas macam ni, bolehlah tuan-tuan letak uh, yang ini satu kilo. Okay, letak je satu kilo gula. Alright. Uh, nanti saya cerita macam mana nak tahu dia dah okay, gula cukup ke tak. Uh, dia ada indikator dia. Okay, kita start dulu buat. Nanti kita belajar indikator dia. Okay. Lepas dah buat, uh, sekejap lagi tuan-tuan perempuan akan masak. Okay, akan masak lunch, akan masak tengah hari, akan masak sayur. Okey, ada sayur, ada buah. Ha, kalau buah tu kulit kita tak makan kan? Okey, kita tak makan. Tetapi di kulit lah nutrisi dia paling tinggi. Okey, tinggi dengan kalsium. Okey, tinggi lagi dengan nutrisi-nutrisi yang lain. Alright? Okey, jadi katalah hari ni masak, lepas tu katalah lagi masak sayur, akal kita tak makan. Kan? Kangkung, bayam, kailan. Mana kita makan dia punya akal? Okey, nak buang tak apa kita bubur dalam tong kompos kita buang dalam tong kompos kita okay? alright ambil okay, bubur saja okay? alright lepas tu uh, anda esok lagi masak masak atau tengok-tengok buah dalam peti ais pun tak habis kan Okay, ada alright uh, ini yang tadi saya sedia dah buah okay? saya potong bagi kecil-kecil berapa kecil doktor macam saya kata dia tak ada satu standard kena macam ni kena macam tu tak make it easy mudahkan sahaja okey mudahkan sahaja biar bagi rasa ada seronok nak buat lagi kan okey tapi saya dan uh, kalau rasa nak bubur sebiji macam tu boleh cuma lambatlah nanti dia nak jadi baja okey kita potonglah bagi saya ingat saya pun potong dalam ah, cube-cube macam ni pun dah cukup dah. Okay? Dah potong. Esok masak. Ada lagi bunga tu letak lagi dalam bekas. Okay, letak lagi dalam bekas and then tuan-tuan angkit lah, kacau lah. Kacau, kacau, kacau, kacau, dia. Okay, tuan-tuan nak tutup ke, nak buka ke, tak ada satu uh, aturan kata kena tutup, kena buka tak. Okay, amalan saya, biasanya saya tak tutup dah. Okay, saya tak tutup rapat. Andai kata tuan-tuan rasa nak tutup rapat, boleh, tak ada masalah. Tetapi uh, kena dalam esok kena buka sekejap. Okay? Then tutup balik. Okay? Dia kena keep on buka tutup. Kalau nak buka saja bagi ada ruang untuk pengudaraan, tak apa. Tak ada masalah. Okay? Uh, ah, kenapa? Sebab uh, bila kita buat macam tu, dia akan ada gas. Okay? kita dah ada uh, buah, kita dah ada sayur, kita pun dah ada uh, gula, okay? Dia dah dia kalau nak jadi bajer ni dia kena ada satu ejen. Okay, dia kena ada satu tentera untuk bantu dia. Apa tentera dia? Itulah microbe namanya. Okay, uh, kita tak nampak dengan mata kasar. Okay, microbe. Dia bekerja untuk yang tadi saya tunjuk uh, kita potong buah tu uh, cube-cube kan? nanti dia akan makan dia uraikan okey alright bila dia uraikan macam kita eh, kita hidup kan kita ambil sedut oksigen kita bebaskan karbon dioksida okey mikrob pun dia ambil dia sedut yang dia nak gas dia dia tak nak dia lepaskan nanti bergas dalam ni jadi kalau tuan-tuan tutup tak buka-buka pun bahaya juga okey ha, jadi kena keep on buka tutup alright itu the reason dia yang paling mudah okey Lepas tu macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak tahu eh dah boleh guna ke doktor bila nak boleh guna tak boleh guna. Okey, kenapa saya menggunakan pendekatan atau bila saya buat perkongsian, okey, saya suka guna yang guna konsep air. Sebab di rumah, okey, kita nak yang cepat. Ha, kita nak yang cepat. Alright. Jadi saya uh, ambil pendekatan menggunakan air ini lebih cepat berbanding jika kita biar dia kompos biasa sahaja ambil masa berbulan-bulan. Tetapi bagus juga, tak ada masalah. Okey, bila boleh guna? Uh, dalam 2 minggu, 7 uh, 2 minggu dah boleh guna. Apa indikator dia? Indikator dia satu dia dah ada bau. Okey, bau yang macam mana? Bau dia tu dia perlu bau Ha, ini saya pun belajar. Hari itu saya buat bau dia tak mencapai yang sepatutnya saya pun belajar dengan petani. Petani kata dengan saya, doktor bau dia kena bau ram. Macam mana nak bau ram? Dia kata bau macam buah masam-masam manis. Ah, macam tu. Alright? Okay. Jadi saya kata kalau tak bau macam tu, mudah saja. Tambah lagi gula dalam tu. Okay? Sebab gula tu adalah makanan untuk uh, ah, mikrob kita. Okay? Untuk mikrob kita. Dia kata tambah lagi gula dalam tu. Okay, biar dulu beberapa hari. Okey, biar dulu beberapa hari. Nanti dia akan bau dia macam bau masam-masam uh, buah tu lah. Okey. Lepas tu bila dah bau macam tu ataupun lagi satu indikator dia di permukaan air tu, okey, dia akan ada satu lapisan putih. Ha, dengar eh, bunyi ayam pun ada di sini. Okey, dia ada satu lapisan putih. Itu pun dah uh, satu orang kata uh, indikator lah. Indikator tanda kata okey dah boleh bunam. Okey, dah boleh guna. Alright. Uh, jadi saya ingat uh, dalam okey berapa lama boleh tahan? Okey, saya bagi tahu siap-siap lah. Sementara line saya tengah okey kan. Berapa lama dia boleh tahan? Uh, boleh tahan lebih daripada enam bulan. Okey, andai kata tuan-tuan buat-buat-buat lepas tu terlupa nak tanam sayur kan. Dan lepas enam bulan, kita tengok baju tak ada bau, color pun color hitam, okey? Lepas tu duk fikir boleh guna ke tak? Masih gulir, mudah saja. Ambil saja gula merah. Okey, ambil saja gula merah, letak dalam ni. Okey. Kacau, biar dulu. Okey, nanti dia akan keluar balik bau. Ah, dah boleh guna. Tak ada masalah. Alright. Okey. Ah, saya dah beritahu dah cara nak buat eh. Cara nak buat dah. Okey, apa? Kalau ada soalan, tinggalkan di ruangan chat. Nanti uh, masa kita Q&A, saya cuba jawab eh. Okey. Yang mana saya tak dapat jawab sebab saya tak ada Facebook untuk saya nak reply ada ni. Nanti Nur Setia akan kongsikan email saya, uh, YouTube link saya dan juga Instagram saya. Okay? Uh, di ruangan chat. Okay, mungkin kita boleh berhubung di situlah. lah. Okay? Uh, saya pun uh, bukan hanya saya apa macam bagi saja saya pun nak terima input dari tuan-tuan dan puan-puan juga Nanti saya mix and match So saya ajar lagi community lain kan ha, Macam lah. Okay Sekarang saya dah bagi tahu dah Cara nak kita buat eh Lepas tu cara nak guna Okay nanti colour dia Dia akan jadi macam teh tarik Okay macam lepas tu Dia jadi brown-brown macam tu lah Colour dia Okay ha, Kadang-kadang kalau dah lama sangat Boleh jadi hitam Okay Uh, ha, cara nak buat dah eh. Okay, cara nak buat dah. Okay, so sekarang macam mana cara nak guna? Okay, cara nak guna dia pun senang saja. Okay, senang saja. Uh, saya guna kalau tuan-tuan ada apa bekas siram ke ambil lah tak kisah. Tapi saya ni guna pakai apa yang ada di sekeliling. Okay, kita reuse saja, recycle dan reuse sahaja. Okay, uh, ah, sebab kalau nak beli-beli macam leceh juga kan? Okay, alright tidak saya cari penutup dia dah hilang. Okey, biasanya saya akan guna botol ini uh, tak kisahlah you tuan-tuan nak guna botol besar ni boleh botol air mineral ke air gas ke yang 500 ml pun boleh jadi ini 1.5 liter Okey, saya biasa kalau saya kongsikan dengan uh, orang dengan community uh, ah, saya lebih suka gunakan ratio lah atau nisbah Okey, senang kalau saya kata guna mil sukar sedikit sukar Okey, sebab nanti nak cari uh, apa penyukat apa semua kan okey saya guna misbah alright bila saya guna misbah okey so, macam mana nak guna eh okey saya guna ni botol saya tadi tutup dia ni okey dekat penutup tu okey tuan-tuan buat je lubang siap-siap okey lubang uh, gunalah itu sebagai botol nak siram okey alright ah, uh, jadi apa yang saya buat lepas dah 2 minggu dah boleh guna atau bila saya nak guna tu saya nanti letaklah air baja. Okey, dia ada ratio-ratio dia. Okey, saya bagi yang uh, mudah sikit lah tuan-tuan uh, ni. Okey, dia macam ni je. Bila pokok tu masih kecil, okey, ini ratio dia. Saya ambil, saya suruh buat, saya letak ni separuh. Okey, lagi separuh ini saya kena letak air lah. Maksudnya satu nisbah satu. Satu bahagian air baja pati kita tadi tu, yang tuan-tuan buat tu. Okey, satu lagi bahagian air. Kita tambah ha, dengan air jangan pakai hard pure lah. Sebab apa? Kalau pakai hard pure ni, pekat ni. Pekat. Okay, nanti khuatir pokok, pokok, uh, ah, pokok tak tahan. Okay, nanti saya beritahu. Tak kira sempat saya beritahu kenapa yang kata pokok panas, pokok tak tahan tu. Okay, bila dah, uh, bila pokok tu masih kecil, contohnya macam pokok sayur. Saya yakin, ini dah siri keempat eh. Maksudnya hari tu klip saya, rakan saya dah kongsikan, uh, ah, Dr. Ida dah kongsikan bagaimana nak uh, tanam kan ah, apa uh, media-media saya yakin yang mana ikut ni tuan-tuan dan perempuan dah buat ah rakan-rakan saya pun dah cerita macam mana guna baju kimia apa kepentingan dia saya yakin ada yang dah pokok dia pun saya ingat dah besar barangkali mungkin ada yang dah harvest dan dah dah makan okey alright berbalik kepada uh, ni sebab nak nak nak siram tu nak baja tu ah uh. saya gunakan air dia air dia saya ambil uh, dia akan ada hampas tapihlah sikit ataupun tak nak tapih pun tak apa Eh, tak tapis je sumbat. Okey, tapis sikit letak. Okey. Alright, jika pokok tu masih kecil, maksudnya pokok sayur. Nisbah tu bagi kurang. Okey, bagi kurang. Contohnya kalau dah biasa guna botol macam ni, nisbah tu saya ingat uh, boleh kita kata nisbah dia uh, satu nisbah sepuluh. Maksudnya uh, parti tu takat ni je lah rendah. okay? Ha. Ah, lagi pokok besar, naikkan nisbah. Yang lain tu air. Okey, lagi pokok tu besar, naikkan nisbah, yang lain ni air. Ha, dia macam tu je. Okey, nak senang, nak mudah lah. Nak mudah. Alright. Ha, saya pun uh, mula-mula buat, ada je mula-mula saya pun tak tahu. Ambil yang pure, saya pergi letak. Pokok saya masih kecil, sayur kan? Masih kecil. Misalnya nak pokok less, uh, kalau macam pokok cili, tomato, bendi tu, kurang lagi dah, macam dalam tiga minggu macam tu, saya pergi letak yang pure. Ha, saya tengok lama-lama dia kering. Okay, dia kering dan dia tak boleh nak survive lah. Jadi saya improvise lah. Saya pun letak air, bagi dia cair sikit. Lalu oh, saya siram. Ha, itulah yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Okay. Uh, ah, jadi macam mana nak letak? Okay, macam mana nak ni? Okay, contohnya macam pokok ni. Mak saya tanya mak saya berapa ratio dia letak. Uh, satu ni sebab dua atau tiga. Okay, maksudnya satu bahagian parti, Okey? Satu bahagian pati, dua atau tiga bahagian tu air. Okey? Kemudian dia siram. Nak siram berapa banyak doktor? Adakah perlu habis satu ni? Tidak. Mudah saja. Macam kita letak dalam air, kita dah tengok dia dah basah kat tanah tu. Dah. Cukuplah. Bubuh pula kat pokok-pokok lain. ha, macam tu. Okey? Berapa kerap nak siram? Okey, berapa kerap nak siram? Uh, seperti yang ni, yang kat belakang ni. Okey, Ah, dia kata, mak saya kata kadang-kadang dua minggu sekali. Okey. Uh, lepas tu yang menariknya, ah, saya selitkan sikit lah. Yang menariknya, kaktus dia ni sebelum ni masa dia guna baju kimia, Uh, tak apa tak pernah naik bunga lah once dia start dengan baju dia start dengan ni okey dia uh, banyak lah bunga, buka, dia ada keluar bunga dia baru tahu saya pun baru tahu rupanya cactus ni okey dia ada macam-macam eh macam-macam baru saya tahu oh ada kaktus ni keluarkan bunga nanti tuan-tuan boleh lihat lah saya dah compilekan uh, ah, itu semua dari gambar-gambar ah, kaktus dari laman dia okay uh, ah, boleh lihat memang macam-macam lah dan uh, cantik dia keep on tour okay uh, saya dah cerita dah macam mana nak guna eh macam mana nak buat macam mana nak guna kalau untuk sayur ni kalau saya bila dia dah mula Uh, macam saya suka tengok uh, contohnya tomato, cili yang dia uh, terong kan dia ada keluar dah nak keluar putik tu uh, saya suka letak satu ni sebah satu Ah, masa dia, dia macam kita dia baru duduk keluar-keluar tu, ah, saya suka siram. Okey, siram di ah, keliling pokok tu. Okey. Ah, bila ada kata boleh spray doktor, boleh. Cuma saya tak suka tak gemar spray. Sebab sebelum ni bila saya spray, sprayer saya selalu tersangkut sebab saya tak betul-betul Ah, apa tak betul-betul tapis dia. Okey. Nanti lama-lama sprayer tu tersangkut, rosak. Banyak dah sprayer saya rosak. Jadi saya buat apa? Saya uh, apa ni? Saya siram di uh, tanah ataupun saya siram saja atas uh, daun. Eh, saya buat uh, tak, tak daun tak terbakar. Okey, daun tak terbakar. Alright. Uh, jadi bila kita buat baja tadi kan, okay berbalik kepada yang baja tadi, dia ada dua jenis nanti. Okey, mungkin akan tanya, Ah, okay. Dia akan kita ada dua produk lah di sini. Okay. Pertama dia, eh, dia ada dalam bentuk air. Okay, dia ada dalam bentuk air. Air tu kita guna. Yang sampah tu nak buat apa? Sampah tu pun guna sebagai baja. Okay, mungkin di rumah tuan-tuan dan perempuan ada pokok um, saya ambil pokok mangga ke, pokok nangka ke, pokok jambu ke. Okay, pokok-pokok yang besar, yang buah yang besar-besar tu. Ampas tu ambil, letak di Ah, di bawah pokok tu lah. Okay, uh, ah, biar dia uh, supply uh, nutrient dan uh, mikrob-mikrob yang berguna tu uh, bekerja dalam tanah. Okay, saya nak kongsi sikit. Alright, yang kita buat ni baju baju organik kita kata ni, okay, uh, dia ada nutrisi. Okay, kulit-kulit buah ni ada nutrien. Ah, uh, kalau siapa ikut Uh, uh, minggu dua minggu sudah kawan saya ada terangkan uh, fungsi-fungsi elemen eh uh, ah, nutrient M, P, K, kena ambil tahu juga. Kena ambil tahu. Sebab itu nutrisi untuk pokok. Macam kita nak makan, eh? kita ambil tahu apa kita nak makan. Eh? Untuk pokok pun kita ambil tahu juga. Okay, M, P, K, C, A, M, G. Okay, bila kita buat baju organik, ada tak nutrien-nutrien itu? Ada. Okay, ada. Dan juga on top of that, Maksudnya sebagai tambahan, dia ada mikro, Okey, Mikro itu yang membantu dia okey untuk menjadi um, nutrien tu lebih tersedia untuk pokok tu ambil. Okey, jadi makna kata kalau uh, dalam ni kan dalam ni okey air, air baja kita tu ada mikro, bila kita letak di tanah mikro itu dia akan bekerja dalam tanah okey dia dia buatlah tanggungjawab dia tu okey supaya uh, dia sediakan supaya nutrien uh, macam N, P, K, kalsium, magnesium untuk diambil oleh pokok itu lebih tersedia. Sebab pokok ni dia pun pandai. Kan? Ada benda kita, kita tak makan benda yang tak masak. Kita ada selected juga kan. Okay, yang ni kita makan. Sama dengan pokok. Okay, katalah kita letak lagi satu mungkin ada yang letak, ada juga kan yang kalau letak baja uh, kan yang ternak kambing ke lembu dia letak najis haiwan itu bagaimana? Boleh. Okey. Tetapi yang telah dia kering letak okey dan dia makan masa. Okey, dia makan masa sebab akar pokok tu kena faham juga uh, pokok ni yang ambil eh, nutrisi tu ke akar, akar tu yang ambil. Okey? Uh, akar tu dia tak pandai makan seketul-seketul tahi kambing tu. Tak, dia kena olah dulu daripada tahi kambing sebiji-sebiji tu Ha, dia adalah dia punya proses ter ter ter ter ter, ter baru boleh diambil oleh pupuk. Okey? Sama juga dengan baja yang kita buat. Okey? Alright. Ah, dah dah dah. Okey, mungkin saya boleh ambil uh, soalan dulu. Uh, ah, cik moderator kita. Mungkin kita boleh ambil satu dua soalan sebelum saya Ah, teruskan lagi dengan uh, ah, beberapa ada lagi beberapa tips lah untuk saya nak kongsikan jika berkesempatan. Silakan. Um, kalau kita tengok pada ruangan cek ni doktor, uh, rasanya tak ada soalan lagi dikemukakan. Mungkin oh, apa yang doktor bagi tu, diorang dapat semuanya. <laughs> Okay, alright. Kalau macam tu, okay, mereka memberi ruang lah untuk saya uh, berkongsi lagi uh, apa uh, tips-tips lain lah. Okay, alright. Uh, ini saya habis sebab dah orang kata kira uh, macam tadi saya cakap kan, penutup tahun 2021. Okay, sebab saya buat, uh, saya berkongsi uh, dari sejak dari tahun lepas lah saya berkongsi dan ada soalan-soalan lah. Soalan-soalan jadi, okay, saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Alright, uh, ada juga saya kira uh, ada seorang ada juga lah Pak Ngah dari uh, Pawe Pusat Aktiviti Warga Emas Putrajaya. Okey, saya ingat masa saya buat dengan uh, mereka Sekolah Warga Emas, okey. Uh, Pak Ngah tanya dengan saya, "Doktor, pokok nangka saya ni uh, tak mau lekat buah." Okey, asal dia jadi putik, dia jatuh. Asal dia jadi putik, dia jatuh. Jadi, apa yang saya kongsikan ialah saya kata, Okey, satu cuba guna apa yang saya kongsikan ini. Okey, uh, siram. Okey, uh, yang kedua uh, cara dia ialah uh, apa ni belacan tadi. Okey, belacan tadi saya kata cuba Pak Ngah ambil belacan. Okey, hancur-hancur keliling pokok tu tapi ikut kanopi lah. Ikut kanopi uh, tabur. Tabur belacan ni Alright, tabu belacan tapi kena kambur sebab belacan ni dia bau nanti dia dia dia menarik perhatian serangga. Okay, dia menarik perhatian serangga. Jadi kambur. Alright. Uh, so Pak Ngah cubalah. Pak Ngah cuba, saya ingat lepas beberapa bulan macam tu, uh, dia beritahu dengan saya, doktor, Alhamdulillah pokok dah naik, dah ada hasil dah pun. Okay, alright. Uh, saya pun mula-mula fikir kalau saya berada di UPM, saya nak bersiaran di tempat dia lah. Tapi sekarang saya ada kerja di Pulau Pinang. Saya bersiaran lah dari Pulau Pinang. Okey, lagi satu. Anda kata di rumah tuan-tuan dan perempuan. Ada uh, apa ni? Pokok buah lah. Pelang tak kisah. Pelang ke jambu ke apa saja yang berbuah. Okey. Bila potong buah tu dalam tu dia berulat. Okey, dia berulat uh, atau dia busuk. Okey, apa dia kita nak buat? Macam mana cara kita nak buat? Okay? Alright. Uh, ini saya ambil petua dari arwah tu saya lah. Okay, dia ada kebun, dia pun uh, ah, turunkan lah ilmu dia tu. Okay? Uh, jadi saya pun kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Okay, tak salah juga cuba. Dia kata, eh, kita jangan lebih potong pokok tu. Jangan lebih potong. Oh, tak bagus lah pokok ni. Boleh potong. Jangan macam tu. Okay? Apa kita cuba ialah kita ambil uh, garam kasar. Okay? Kita ambil garam kasar. Alright. Beli garam kasar dalam satu kilo. okay? Uh, ah, tabur dekat uh, ah, peredu pokok. Peredu pokok tu saya kira uh, dekat. Dia jangan dekat sangat dengan batang pokok. Okey. Jangan dekat sangat dengan batang pokok. Uh, kenapa? Uh, minggu, dua minggu sudah kawan uh, apa ni? Dr. Eliza dah terangkan. Kenapa? Baju tu kita tak boleh dekat dengan batang pokok. Ha, ah, okay? Ha, ah, nanti buat revision balik atau tengok balik dekat Facebook. Ha, kenapa eh? Ha, beliau dah ha, berkongsi. Okay? Alright. Ha, kita berbalik kepada pokok buah yang buah tu yang busuk. Cuba tuan-tuan dan perempuan buat begitu. Beli garam kasar, ha, taburlah di bawah pokok. Uh, InsyaAllah. Okay? Uh, musim akan datang. Uh, cuba tengok macam mana uh, mungkin barangkali bukanlah 100% elok tetapi ada peningkatan uh, buah tu lebih elok. Ha uh, begitu. Okey. Alright. Ah uh, di pun satu lagi berapa banyak satu dah kan? Okey. Alright. Uh, di rumah kan masak masak telur goreng okey uh, masak apa-apalah yang berasaskan <laughs> telur. Telur tu pula kita makan telur. Tapi kita tak makan dia punya kulit. Betul. Kita tak makan kulit dia. Okey. Jadi kulit dia tu, okey, ha, boleh jadi baja juga. Okey. Sama ada tuan-tuan nak ambil kulit ni, kan dah masak. Kulit ni, dia, dia, apa, hancur tu, bubur dalam tong baja yang tuan-tuan buat pun boleh. Tak masalah. Ataupun, ha, ah, kumpul lah macam ni. Ni mak saya dia kumpul ha, kulit telur. Okey. Dia kumpul, kumpul kulit telur. Lepas tu dia biar je. Biar pergi kering biasa. Okay? Tapi kalau tuan-tuan tengok ada je yang uh, dia orang apa ni bagi kering dalam microwave. Okay? Masuk microwave, lepas tu bagi blend, bagi hancur. Okay? Terpulang. Objektif dia mudah. Kulit telur ni adalah sumber baja kita juga. Kenapa? Dia kaya dengan kalsium. Kalsium diperlukan untuk pokok. Okay? Uh, jadi dia apa? Ah, kulit telur dah macam ni. Ah, kumpul-kumpul-kumpul uh, dia kering. Kering, uh, ah, okay, ramas-ramas atau nak blend dia halus pun boleh. Lepas tu, uh, kita jadikan baja, uh, letak je lah di, di dalam pasu atau dekat pokok bunga kita ke pokok buah kita ke pun boleh juga. okay, pun boleh juga. Uh, yang ini. okay. Se- sekarang 11.37. okay, saya ada video untuk uh, dikongsikan dengan tuan-tuan. Pertama saya nak tunjuk dia ada dua lah. okay? Kesan dia yang uh, ini yang saya sendiri buat. Uh, kesan dia kepada tanaman makanan uh, itu uh, macam sayur-sayur yang kita boleh makan lah. Yang kedua saya ada video yang uh, kesan dia kepada pokok kaktus yang tuan-tuan tengok di belakang saya ni. Ada lagi? Klik uh, ni lah tapi saya tak boleh nak bawa line saya tak okey. Saya statik di sini. Okey mungkin kita boleh mulakan dengan kaktus dulu uh, ah, tim teknikal silakan hari ni kita nak harvest bendi satu dua okay, tiga empat dan ini lima jadi kita boleh masak kari ikan harvest of the day macam panjang, uh, ketumbar, pasir dan bayam Brazil. Okay, nak tunjuk dua-dua dulu. Tunjuk dulu lah. Nanti saya... Salt which rise to the very top of the sand. We then collect our sea salt water and black sand, mixture into container, which then go to another filtration. Okay, terima kasih kepada tim teknikal ya, uh, eh. bangkan ah, video tadi. Alright, uh, jika tuan-tuan lihat tadi uh, yang apa, uh, yang setan uh, harvest bendi apa semua tu, uh, ya yeah, itu saya buat sendirilah. Okay, kalau tuan-tuan lihat tu dalam satu tapak pak segi itu, okay, satu tapak tu yang kecil tu, uh, macam-macam benda saya tanam lah. Okay, macam-macam benda saya tanam. Alright, uh, ini saya kongsikan sedikit ya. Eh. Saya kongsikan sedikit. Ah, bila saya buat begitu, okay, apa yang saya dapatilah ini daripada personal observation saya. Alright, uh, sebenarnya tu, uh, saya tak menggunakan uh, racun kimia untuk serangga dan penyakit lah. Okay, sebab tu kalau tuan-tuan lihat atau rasa tak puas lah tengok tadi, pergi boleh ke YouTube saya ada lagi pelbagai lagi uh, apa ni uh, saya kongsikan video-video, even tentang padi pun ada juga boleh lihat di sana. Alright, Uh, bila saya buat begitu, macam-macam pokok dan macam-macam bunga yang dah naik, okay, saya dapati uh, ada pelbagai jenis serangga yang datang. Okay, yang okey dan yang bagus. Okay, eh, okay. bukan. Maksud saya, yang uh, merosakkan dan yang uh, baiklah. Okay, uh, yang baik. Alright, jadi uh, bila saya buat begitu, macam labu eh, kalau siapa yang pernah tanam labu tu, kalau jika kita uh, menggunakan apa ni uh, labu atau timun lah kalau jika kita menggunakan racun serangga sebab dia dia dia, dia nak jadi buah tu dia kena ada serangga serangga tu dia pollinate lah dia sebagai agent untuk uh, pollinate eh okey jika kita guna racun uh, siapa yang tanam labu atau yang jenis timun macam tu kan boleh boleh berkongsilah dalam ruangan chat ke mungkin uh, orang lain pun boleh baca Okey, uh, kalau kita guna racun serangga, uh, memang serangga tak ada datang betul tetapi uh, labu kita dia dia tak jadi tak jadi buah okey dia tak jadi buah alright semua dia akan jadi jantan okey akan jadi uh, tak jadi buah lah okey uh, yang ini saya buat saya ingat tujuh biji buah labu lah okey tujuh biji buah labu uh, dia hasil besar juga besar juga ah eh? okey alright Ah, uh, 11.46 Jadi saya uh, yang tadi yang kedua video kedua tentang bunga kalau tuan-tuan lihat itu ialah bunga daripada kaktus dan ada pokok-pokok hiasan yang lain lah yang uh, koleksi mak saya kat rumah okay? uh, dan bunga-bunga tu kalau tuan-tuan tengok sama sebenarnya dari pokok yang sama tapi waktu dia naik tu berbeza Okay? Maksudnya dia keep on naik. Saya cakap dengan mak saya harap-harap hari ni adalah satu bunga putih yang kembang tu. Okey, dia ada pokok dia di belakang tapi bukan waktu dia untuk mengembang. Okey, tak ada rezeki. Kalau tak kita boleh tunjuk live lah. Uh, ini pokok bunganya. Okey. Uh, dia keep on bunga sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam video sama saja sama saja tak. Mak saya dia ada bunga je dia hantar. Okey, dia hantar dia hantar. Alright. Kadang-kadang satu pasu tu lebih dari lima kali dia berbunga. Ada macam-macam jenis, ada yang dia naik bunga pagi. Lepas tu dia kuncup. Lepas tu esok dia naik balik uh, dalam uh, ah, 3-4 hari. Lepas tu dia luruh jatuh, besok dia naik lah. Uh, ah, esok, uh, bukan esok, nanti dia ada cycle dia, dia akan naik lagi. Okay, uh, dia begitu. Alright, uh, tak apa, kita tinggal, kalau jika soalan, kita tinggalkan di akhir saya ni. Okay, kenapa ya tuan-tuan dan perempuan, uh, saya rasa uh, apa ni sekarang semua orang cakna dengan isu di mana uh, harga sayur, naik lebih daripada 100%. Okay. Uh, harga baja pun kenapa? Sebab harga baja naik. Okay. Sebab material, raw material semua naik. Okay. Sebab tu kenapa? Sebab bila pokok kita nak kena baja. Baja harga dia naik. Takkan harga sayur tak naik. Okay. Sebab itu kenapa dia naik sampai ada yang naik 100% satu kali ganda, ada yang naik lebih dari satu kali ganda, lebih 1.5 kali ganda. Okey. Jadi di sini uh, apa ya yeah, kita saya bukan nak memaksa ke apa okey sebab saya pun uh, tanam dia kena ada rasa seronok okey Uh, jadi memenangkan harga sayur dah naik jadi saya rasa dah barangkali ya barangkali dah tiba masanya okey slowly lah kita uh, belajar untuk uh, ah, tanam lah di rumah. Okay. Uh, ah, sekarang ni banyak lah kalau tuan-tuan bukan hanya dengan uh, video-video saya. Okay. Ada lagi, ramai lagi orang sekarang uh, dia lebih kepada buat awareness, uh, advocacy dan uh, orang kata kita berkongsi maklumat macam mana tanam, macam-macam cara. Saya pun suka juga tengok dan saya pun belajar juga dari uh, mereka juga. Okay. Alright. Uh, tanam uh, sayur dan uh, baja pun macam mana uh, tak perlu mungkin tak per, boleh nak beli di luar terpulang itu pilihan masing-masing tetapi kita ada alternatif di mana kita boleh buat baja sendiri dengan menggunakan apa sahaja yang berada di rumah daripada kita buang di tong sampah okey kita dah sebenarnya kita dah educate diri kita dan keluarga kita untuk uh, apa buat pengasingan sampah yes betul kita tak boleh nak setanding dengan Jepun Jepun memang dia punya pengasingan sampah dia sangat marvelous okay uh, it's very very good kita pun tak boleh ikut okay uh, semua benda dia buang uh, uh, ada aturan dia okay tetapi kita masih boleh okay bermula dari rumah alright uh, kita asingkan dulu bahan yang uh, ni lah uh, kita dah guna pakai dah sebagai baju okay kalau tuan-tuan tengok circle dia uh, dia pusing dia macam tu. Okay? Dan sedar tak sedar bila jika tuan-tuan uh, ah, mula buat begitu, kita dah ke arah zero waste. Okay, kita dah ke arah zero waste, dah kurang dah pembuangan uh, sisa-sisa dapur di situ. Okay, si, tak lah sisa-sisa lain tu, doktor sama je. It's okay, at least kita start from uh, somewhere dulu. Okay, alright uh, jika kata pasal kompos ni banyak lagi cara yang saya rasa saya nak kongsi macam-macam lagi sandwich kompos, okay? And then macam mana yang base kita tak habis makan kita nak buat banyak, okay? Uh, ah, barangkali saya kira uh, tim kami boleh buat uh, apa ni um, khusus untuk urus uh, untuk buat kompos ni, okay? Uh, khusus uh, eh, sehari atau dua hari, okay? Khusus atau bengkel lah di mana dia bila face to face lagi seronok kan? Okay, kita sediakan barang, tuan-tuan dan puan-puan pun mula buat dan kita bergaul dan bersembang sambil kita buat. Okay, mungkin ada yang berminat begitu boleh uh, apa uh, hubungilah tim kami. okay, tim kami, guru setia kami uh, supaya kita boleh aturkan. Okay, Uh, saya kira dari saya uh, kita ada soalan ke uh, cik moderator? Ya, doktor. Uh, ada dapat beberapa soalan daripada ruangan komen kita ni. Mungkin kita boleh pergi ke soalan pertama. So, uh, soalan pertama dari Muhammad Azimi Kasim. Soalan satu. Gula merah, belacan dan boleh guna kicap pekat sikit tak? Okay. Macam mana doktor? Alright. Okey, ini Pak Ngah eh. Pak Ngah hari pergi melawat tempat dia. Dia memang ni dia dah buat siap-siap. Okey, dia dah innovatekan benda tu. Saya kata yang tadi saya kata uh, gula merah, belacan semua tu kan. Dia dah buat dah dalam satu bekas. Dah cairkan dah siap dengan kicap lagi. Okey, uh, boleh je Pak Ngah. Tak ada masalah. Nanti kita cuba dengan uh, pokok yang ada di tempat Pak Ngah. Alright, terima kasih Pak Ngah. Okey, kita pergi ke soalan kedua dari Cheng Xian. Doktor, adakah baja ini sesuai untuk kunyit? Okey, uh, jawapan pendek dia, ya yeah, sesuai. Kenapa saya kata begitu? Sebab saya ada di laman saya tu, uh, ha, apa ni, kunyit ada, halia pun ada. Semua saya siram baja yang sama. Okey, saya harap saya menjawablah soalan tu. kita pergi ke soalan ketiga daripada saudari, saudara Amir Zamri. Kalau guna gula yang selain gula merah, boleh ke doktor? Hmm. Okey, uh, ada juga eh, soalan-soalan ni saya dapat juga. Kalau tanya saya, Ah, saya nak tak berani nak kata tak sebab saya pun tak cuba lagi. Okey, tapi jika tuan-tuan dan puan-puan nak cuba guna, uh, silakan. Okey, domba yang biasa kita kalau macam saya pergi bengkel baru-baru ni pun uh, uh, molasses. Okey, molasses, uh, gula merah lah yang biasa yang kita dengar. Alright, uh, gula putih tu saya kurang pasti sebab saya pun tak gunalah. Okey, tapi jika nak guna pun boleh juga. So rasanya ini soalan terakhir daripada ruangan chat kita. Um, kenapa timun tu bulat lain macam? Itu faktor genetik timun or sebab baja? Okay. Uh, ah, tadi nampak dia macam bulat dia uh, timun bulat dia lonjong kan nampak dia macam macam apa uh, ramping tengah-tengah tu dia tak betul-betul matang lagi tu Okay, uh, ah, saya biar dia dulu dalam beberapa ketika uh, baru dia betul-betul bulat. Okay, saya harap saya menjawablah soalan-soalan tu. Uh, doktor, rasanya ada satu lagi soalan terakhir. Ya, yeah, silakan. Daripada Abau, uh, Puan Abawiyah Saleh. Tapi, uh, um, doktor, baja ni boleh guna untuk bunga telang Okey, boleh. Boleh. Uh, apa saja yang ada tanaman kat rumah tu, guna je. Boleh guna. Okey, boleh guna. Uh, sebab sebab saya yang uh, ni pun saya cuba, mak saya cuba. Saya kata mak cubalah. Saya kata uh, supaya bila saya kongsi buat perkongsian, orang kata boleh ke guna untuk uh, pokok hiasan? Boleh. Memang dah ada lah, dah, dah terbukti. Okey, sedikit perkongsian lah ini uh, apa mak saya punya ni, dia share, dia kata. Ah, sebelum ni dia guna baja biji eh. Baja biji, baja ni lah MPK, urea tu semua untuk cactus. Okay? Dia suka cactus, banyak cactus. Bila dia guna untuk cactus, dia kata uh, dia pasal bila terlebih sedikit, okay, dia guna untuk cactus. Cactus ni dia pada saya sensitif lah. Okay? Bila dia guna terlebih saja sedikit, baja biji dia kata. Okay? Uh, dia busuk. Dia akan mula busuk dari akar. Okey, dari akar tu dia mula busuk, lama-lama dengan dia punya succulent tu pun busuk juga. Tetapi dia kata bila dia guna baja ni lah, baja yang dibuat ni, alright. Uh, dia nampak, uh, dia berkata, andai kata kata dia terlebih. Okey, dia terlebih, tak ada apa-apa kesan. Dan dia nampak uh, tanah dia yang dia guna macam, dia kata nampak lebih, dia kata uh, kalau kita kata subuh lah. Dia kata nampak macam hidup tanah tu okey nampak lebih hidup uh, itu uh, orang kata testimoni dari uh, dia lah dan saya ada lagi beberapa yang uh, testimoni apa kata testimoni kira um, mereka dah guna dia guna pakai dan mereka kongsi oh betul lah bagus boleh uh, macam tu okey uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan khawatir sebab dia uh, uh, organik ya yeah, kita selalu kata organik ni lambat uh, okey uh, dia ni tak memberi kesan jadi kalau tuan-tuan letak terlebih okay boleh je tak ada masalah okey sebab kenapa proses dia itu memakan masa okey ada juga orang kata dengan saya lambatlah organik ini tak apa okay. kalau lambat kita cepatkan dia okey maksudnya kita buat dia awal ha begitu okey ada apa-apa lagi soalan kalau tak ada mungkin saya boleh closing ada lagi ada satu ah, lagi okay. soalan Alright. Uh, daripada ah. Puan Abah Saleh. Ha. Uh, boleh kita okay. siram pagi dan petang ke baja ni, Doktor? Okay uh, saya nasihatkan uh, apa ni si, uh, tak kisah pagi saja uh, apa ni pagi pun boleh petang pun boleh alright uh, kalau pagi pagi pagilah okey uh, kalau uh, petang lewat petang alright uh, uh, janganlah dua-dua pun uh, lah sama ada pagi ataupun petang okey uh, kalau macam yang saya buat di yang sayur saya tadi tu saya tunjuk tu uh, saya bila kemas dia dah mula membesar kan saya akan letak dia seminggu sekali uh, petang-petang saya pergi siram uh, macam tu Uh, terima kasih doktor. Uh, sepertinya tiada soalan yang dikemukakan lagi di ruangan komen. Jadi uh, selesai sudah sesi soal jawab kita pada pagi ini. Uh, Terima kasih kepada Dr. Elisa kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu berkaitan pokok tertumpu kepada pembacaan pokok tertumpu kepada baja organik. Uh, diharapkan para penonton mendapat banyak pengisian baharu daripada perkongsian sebentar tadi. Uh, sebelum itu, uh, dipersilakan Dr. Elisa untuk memberi sepatah dua kata sebelum kita akhiri program kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima Okey, baiklah. Terima kasih uh, banyak-banyak kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada uh, Ketua Jabatan uh, Sains Tanaman, Dr. Saiful. Uh, terima kasih kepada tim. Okey. Uh, terima kasih sebab menjemput untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Uh, so, saya harap Uh, jika hari ini saya pun tak tak tengok di Facebook lah berapa yang ni atau jika, barangkali kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tengok sekarang akan tengok nanti pun uh, okey Ah, saya kira at least adalah di rumah itu kita dah mula tuan-tuan dan puan-puan dah mula uh, bercucuk tanam. Okey kalau tuan-tuan tengok kami punya tema pun uh, apa ni tangani stres dengan apa berkebun eh berkebun bandar. Okey dengan berkebun lah. Alright uh, ini personal lah saya punya ni bila uh, apa uh, eh, kita, saya sendiri saya tak makan sayur eh. Tapi once bila kita ber, uh, saya tanam saya rasa seronok. Okay, kita lebih appreciate the food lah. Okay, itu saya punya personal uh, apa yang saya hadapi lah. Okay, uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan barangkali boleh mulakan di rumah dengan uh, anak-anak. Saya yakin kanak-kanak sekarang sayur ni mereka tolak tepi. Tetapi apa yang kita boleh buat, salah satu cara yang saya lihat lah dan di mana sekarang pun kita ada plan nak buat. Okay, uh, kita anda mereka lah untuk bertanam, bercucuk tanam. Okey, tips dia eh kalau nak mudah dalam nak muda, nak rasa best eh, nak rasa best, uh, dalam banyak-banyak tanaman ini tanaman makan lah. Okey. Uh, mulakan kat rumah dengan bendi dulu. Sebab bendi uh, lebih senang lah, mudah, mudah naik dan kita dapat hasil kita akan rasa seronok baru kita mula dengan yang lain-lain. Uh, itu antara tip. Kita mulakan yang senang, jangan mula yang susah. Nanti tak ada minat. Okey. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak-banyak uh, kerana luangkan masa bersama-sama dengan saya. Mungkin kita berjumpa lagi. Okey, barangkali lepas ni secara fizikal pula. Secara fizikal. Okey, jemputlah kami semua. Kami pergilah secara buat secara fizikal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Elisa. Uh, para penonton diingatkan untuk mengisi borang ECJ dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen hadirin sekalian dengan berakhirnya sesi soal jawab dan kata-kata terakhir dari Dr. Elisa, maka berakhirlah webinar Kebun Bandar Siri 4 Pembajaan Pokok Baja Organik. Diharapkan ilmu-ilmu dan info-info yang telah dicurahkan dalam webinar ini eh, dapat memberi manfaat kepada semua penonton dan peserta webinar ini dalam kehidupan seharian juga ingin saya maklumkan kepada para hadirin bahawa webinar kebun bandar ini tidak berakhir di sini sahaja. Webinar ini akan diteruskan dengan webinar kebun bandar siri 5 yang bertajuk Kenali dan Kawal Rumpai pada 26 Februari 2022. Sebelum itu, saya dan ahli jawatan kuasa webinar ini ingin menyusun 10 jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi pergi Salam perpisahan untuk semua. Lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.